Desde el BCC colaboramos con la NASA en el proyecto EMITS, que va a proporcionar información de detalle sobre la composición mineral de los desiertos de la Tierra, que nos van a permitir caracterizar la composición del polvo mineral que está en suspensión en la atmósfera y estudiar mejor sus efectos sobre el clima. Destination Earth es una ambiciosa iniciativa que generará una réplica digital de la Tierra. Esta réplica proporcionará información como un servicio a la sociedad lo cual eh, nos permitirá crear nuevas adaptaciones para luchar con problemas medioambientales tales como el cambio climático o la calidad del aire, y el BSC será uno de los principales partners de esta iniciativa. Climate change is leading to more unpredictable weather patterns and more frequent and extreme climatic events, and this can impact the timing and intensity of infectious disease outbreaks. And at the BSC, We are using climate information to develop early warning systems so we can help predict when and where we may be seeing outbreaks of climate-sensitive infectious diseases. Arctic Exchange és un projecte que el Barcelona Supercomputing Center té amb la Universitat de Lapònia, a Finlàndia, i l'objectiu és proporcionar i explorar, juntament amb els pastors de l'Àrtic, eh, prediccions climàtiques per les properes setmanes i mesos per tal d'ajudar-los a adaptar-se al canvi climàtic. I Arctic Exchange al final el repte que té és eh, complementar el coneixement científic amb el coneixement tradicional que tenen les comunitats àrtiques. In Focus Africa, we work with some of the most vulnerable communities, such as farmers in Malawi, combining scientific and local knowledge to co-develop useful climate information on seasonal and multi-annual timescales. This information should help farmers adjust their practice and decrease impacts of severe droughts or floods, and also planning departments to make better food security in Southern African region. As the Earth warms due to increasing greenhouse gas emissions, natural climate fluctuations may amplify or reduce the warming at the regional scale. In the Climate Variability and Change Group, we developed the BSC Decadal Forecast System, which allows us to predict climate variations up to a decade in advance. This information can be helpful for policymakers and society as a whole in order to mitigate climate change.